आपको time style date style and weather style भी मिल जाता है यहाँ पर आइकन पैक देख सकते आइकन पैक आपको काफ़ी प्रीमियम लुक का मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है तो काफ़ी पसंद है इसका आइकन पैक और यहाँ पर आप देख स्टेटस बार पे आपको जो है हर चीज़ येल्लो कलर में मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते बेडाउट यहाँ पर आप देख सकते नोटिफिकेशन पैनल पे कि आपको यहाँ पर जो है येल्लो का कॉम्बिनेशन मिल जाता है यहाँ पर आपको जो स्टेटस बार पे network icon battery icon and VoLTE icon completely new design का मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो कि येलो के कॉम्बिनेशन मिल जाता है यहाँ पे इनेबल डिसेबल भी आपको येलो कलर में मिल जाता है तो हमको इसका कंट्रोल पैनल काफ़ी प्रीमियम लगा अब बात कर ले इसमें जो आपको सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसके अबाउट की तो अबाउट भी आपको कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज मिलता है यहाँ पर आपको अबाउट में कलर चेंज मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है वर्जन वाली लोगो भी आपको इसमें चेंज मिल जाती है तो चलिए इसी के साथ इसके डायलर पैड पर चलते हैं डायलर पैड आप देख सकते हैं डायलर पैड भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है तो चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं देख लेते हैं कि आपको इस थीम में डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल आप देख सकते हैं कि इस थीम में आपको डार्क मोड भी फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है और डार्क मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी प्रीमियम फील आता है इस थीम में यहाँ पर आप इसका जेस्टर देख सकते हैं जेस्टर भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है तो चलिए इसी के साथ इसका जो सेटिंग का इंटरफेस देख लेते हैं डार्क मोड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 जाती है और भी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर आपको जो है टाइम स्टाइल डेट स्टाइल और वेदर स्टाइल मिल जाता है और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप दे दे से show setting button enable disable आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले नेम भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो आपका जोन सा जो मर्जी करे वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि खुद का नाम या और भी कुछ जो भी आपको पसंद हो बस ये सब चीज़ कुछ कस्टमाइज आप लॉक स्क्रीन का पर कर सकते हैं और भी ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे भाई तो बस आज के लिए